pues, hombre. Pues está lleno, huevón. Ahí a grabar. Aprovecha. En Cartagena hasta los pájaros bendigan. Vení pues, hombre. Tíralo, tíralo. Ey, mono. no hoy. Tal vez mucha gente, entonces no. Es súper bueno. Tropipi, cara. todos los genios que se piensan, diseñan todo lo que se necesita para un buque o cosas específicas. Cotelmar. Dibujantes, artistas, ingenieros, de todo, de todo un poquito. Ponelo, se quedó sin frenos y se metió a la ciudad. <laughs> Eso es lo más grande que están haciendo ahora del fondo lo están reparando, este lo están construyendo desde cero. ¿Y aquí qué vamos a tener, Iván, en este espacio? En este espacio vamos a tener el área de los camarotes de la tripulación, de los oficiales del grupo y las cámaras de los oficiales. Hasta luego. el barco 20 de julio, lo están haciendo, este lo están reparando. Esto tienen aquí en el Coltel tienen 8 posiciones para hacer reparación. ¿De dónde son? Taiwaneses, algo. mientras lo reparan, mientras están acá, este es el barco. Se pueden bajar, pero no pueden estar en Colombia porque no tienen visa. Y esas cosas. Aquí lo están subiendo, están subiendo el barco en un sincronizador. Las cosas verdes son motores que sincronizan y van subiendo el barco despacito Maravilloso, benditos, pero con dos mares. El astillero más grande que tiene Colombia. llegando, bueno, pues de hace rato estamos en la escuelita, en la escuelita militar. Bueno, eso es un tour que no pagamos, por supuesto. Ay, no, vamos por acá. Ya nos vamos a poner el chaleco y nos vamos. Vaya Para allá, para la... Por ahí, para el borde. Ay, Dios santo. también está el Quindío. Esa es la campanita que suena normalmente. Ahí entonces puede llegar alguien, lo saludan, que puede ser alguno de ustedes, aquí es el almorzadero creo mal pelo, mal pelo. ¿Habéis ido al, al Ártico? También por acá. Buena, Alex. Y estas son todas las placas. Cuando quieras, sigue por acá. Y este es el... Gracias, capitán. Frijolitos a bordo. Ya vamos a comenzar. Tienen cocina, una buena cocina. Por abajo quedan los camarotes. no sé si por ahí. Por aquí tienen la cámara de oficiales, creo que se llama. Es pues que es una salita. Televisión. Tienen todo el tiempo televisión por satélite, cámara de suboficiales. Tiene cantina, canti, cantina. Los primeros auxilios. y el buque debe moverse encima o muy cerca para no arriesgar la seguridad. Eh, Marinero Javier les, puede contar un poco más acerca de los usos ya del desarrollo del radar, el principio del radar a bordo, y también algo sobre la carta electrónica. Eh, en el centro lo que les decía del compás magnético, que es el magistral, por el principio de la brújula, magnetismo. Estos son sensores de clima, hay sensores de viento y de humedad. Y arriba está el radar, del cual vamos a hablar ahorita. Entonces, esa antena, cada vez que gira, eh, mientras gira genera pulsos y va identificando los obstáculos que hay alrededor. Al lado de las antenas se ven las luces. duerme el jefe, el capitán. Se pues ahí sentado trabajando. Listo. Palitos de gol. No da para un general ah, no Por lo menos. Bueno, ¿cómo está la vuelta? Muchas gracias. Hemos terminado más o menos. Más o menos. Ahí van las panelas de suelo. Me ven muy estresado, mira, mira. ve, ¿Cuál es eso, estresado Vamos a darle un cariñito al amigo. ¿Dónde se decide? No, no hay tiempo. Ay, como que no vamos a darle un cariñito? No a la negrita que tú mala la mala en Ay, no puta. puta. ¿Qué hizo por allá? Estresado, mi amigo. te llamas? Yo, mi amigo, me llamo Yusley. Yusley. Sí. ¿Cómo, cómo? Yusley. Eh, Yusley. ¿Y de dónde viene ese nombre? con la batería. <laughs> ¿Y de dónde viene ese nombre, sabes? ¿Ah? ¿De dónde viene ese nombre? Ah, mi nombre lo puso mi mamá, mi amor. Pero no te explico no. ¿De dónde les inspiró? No, Ahí fue puta. La su me está haciendo un masaje pues que no tengo tiempo, pero que necesito, más o menos. Es pues que nos vamos ahorita a las 6. Ahorita a las 6 se va el amigo, pero se va bien relajado y nuevecito que se va. de seguridad mientras se encuentre sentado y siempre que la señal indique. Para hacerlo, inserta la... Para hacerlo, o levante la parte superior de la hebilla.